大家好，我叫陈仲明，我在亚马逊学校的中文老师。今天我来这里介绍你们学习中文的三个方法。第一，听力。你们需要听中国音乐或者看中国电视剧，让你们的耳朵习惯中文的发音。这个方法有点乐趣，因为你们可以做运动或者做家务的时候听一听。 一方面做家务，一方面加强听力或者陪练口语。同时，你们需要注意发音的标准。第二，阅读每天至少读十五到二十分钟。首先呢，你们可以读一些儿童书来提高阅读的水平。当然，你们也可以在网络上找一些好的资料来读。 但是，不是只是为了赌一赌，你们要认真记住好生词。第三，多学，学习一种语言，特别是汉语，重点要写的是生词。为了记住生词，你们必须把它们写下来，写的越多越好。有空的时候，你们可以写周记。 比如说写今天天气怎么样，有去了哪，做了什么，遇到了什么事情等等，这样你们就觉得看这一点也不难学。最后，除了我刚刚说的三点以外，你们也勇敢的说中文，这样才学习中文有了进步。谢谢大家观看。